Bueno, ba, bueno ni eh, <clears throat> elako militantea naiz, baina bueno, oso gustura sentitzen naiz beti eh, labeko eh, lagunekin biltzen naizenean, bere bueno, eskerrik asko gonbidapena eta, eta bueno, bestela hasiko naiz, e, eh, beste barik hasiko naiz aurkezpen, aurkezpenarekin, eta bueno, hiru nagusiki hiru ideia hauek eh, garatu nahi ditut. Lehenengo, asalduko dizuet zer eh, exigitzen duen klima aldaketaren kontrako borrokak, eh, nagusiki Euskal, Euskal Herrian, gero, asalduko dizuet, zein den nego euskal herriko testuimuren energetiko eta bukatzeko bueno, transizio energetikorako adibide bat berak ekartzen, bueno, dakarrean arazoak eta amugekin batera, azalduko dizuet. Bueno, une honetan, eh, ba, klima aldaketaren kontrako borrokan badako nola baiteko e, eh, bueno, ba, konsensu politiko bat eta horren arabera e, bueno, ba, globala bi gradutan mugatu behar dugula. Bai, hori da politik, politikariak esaten dutena, eta esan behar dugu e, bueno, horretan trampa bat dagola, ze gau, e, eh, planteamendu horrek e, eh, iradukitzen duena da, azken batean, e, ba, klima, e, bueno, ba, e, berotze globala, bi gradutan mugatzen badugu, hori nahikoa dela, bueno, ba, klima aldaketa katastrofiko e, bati e, aurre egiteko edo arazolarriak ekiditeko, eta hori hori ez da egia, hori ez da egia. Horrekin batera askotan esaten digute, e, hori ez dala e, bueno, ba, nolabaiteko konsensu politiko bat baizik eta zientzialariek esaten dutena, eta hori bai dala gezurra. E, zientzialariek e, zientziak ez du esaten, ez du esaten nahikoa dala e, bi graduko berotze globala e, horretan mantentzea e, bueno, ba, aldaketa oso larriak ekiditeko eta e, horretarako hartu behar dugu IPCC esaten duena. IPCC da, e, bueno, ba, e, klima aldaketari buruzko nazioarteko adituen taldea, e, bueno, jakingo duzuen ez, mila eta zazpian jaso zuen eh, Nobel saria, Azken batean, erakunde honek egiten duena da, e, ezagutza zientifikoa biltzea eta bueno, ba, gizartearen esku jartzea, eta bueno, beren dokumentetan argi eta garbi esaten da, bi graduko berotze globalak, e, bueno, ba, dibidez Afrikan, bueno, ba, e, oso egora larrian utziko lituzkela, e, bueno, hainbat e, eskualde, ezta? Beraz, e, bi graduko berotze globala ez da nahikoa arazo larriak egiteko. Hori da, lehenengo, azpimarratu nahi duan, lehenengo, lehenengo ideia. Non dago muga? Bueno, ba, horretarako hartu behar dugu, bueno, IPCC eh, sortu duen materiala, hemen daukazu, adibidez, eh, irudi bat, eta honetan oso argi ikusten da nola, e, bueno, ba, bi graduko berotze globalak gune gorrian, oso gorrian jartzen gaituela. Bale, bueno, ba, azken batean egiten duena da, e, klima aldaketaren arloan daitekeen e, gerta fenomenoak eta e, ba, ba, aztertu, e, impactuak, e, ondorioak e, aztertu eta e, informazio hori biltzea eta gero bueno, txostenetan jasutzen da eta horretan bueno, ba, e, arriskuen zailkapena egiten du IPCC egitsi gora bera, e, bueno, ba, e, dago e, informazio hori bilduta eta hemen argi esaten da adibidez badagoela neurrizko bi graduko beroketa batekin badagoela neurrizko arrisku bat e, bueno, ba, sistema klimatikoan e, bueno, hor esaten den moduan large scale singular event, hau da e, eskala handiko e, e, aldaketa klimatiko bat gertatzeko. Hau gertatu daiteke adibidez, e, ipar poloetan e, ba, iso guztia urtzen bada, eta ematen du bide horretan gaudela. Beraz, e, ez da egia, bi, gra, eh, bueno, ba, bi graduko berotze globala nahikoa, nahikoa, nahikoa denik, ezta? E, non dago gune ba, segura? Ba, segurazki e, eh, gune zuri honetan berotze globaleko e, bat, e, bat graduko dena bat gra, e, gradu, baten azpitik, ezta? Edo gehienez gradu eta erdi, gradu eta erdi, bai? orain, eta adibidez, e, zerk e, zer suposatzen du hori, berotze globala gradu bat eta erdi baten e, azpian e, jartzea, bueno, ba, horretarako hartu behar dugu IPCC lan, le, bueno, lantzen dituen e, eszenarioak, eta bueno, ba, hemen daude informazio hori irudi honetan dago e, bueno, ba, bilduta, eta bueno, ba, IPCC esaten du, adibidez, gaurko joera bere horretan mantendu eskero, orduan, segurazki mendearen amaierako, segurazki, e, bueno, ba, e, CO2 atmosferan mila ppmetik gora egongo dala, hori benetan izugarrizko aldaketa klimatikoa izango ditzateke, e, eh, eta bueno, ba, e, horrek ekarriko luke berotze globala lau eta bos gradu artean kokatzea. E, gradu bat eta inguruan mantentzeko e, berotze globala orduan lortu behar dugu CO2 kontzentrazioa atmosferan lareunda e, hogeita mar ppm, ppm e, azpitik e, mantentzea, egonkortzea, eta horretarako ipcc esaten du e, mende erdirako funtzezkoa dela zehobi izurketak gitxienez euneko irrogeita bat mundu mailean eta agian euneko larrogeita amabostera arte murrizte. Kontuan hartuta gainera hori dela bakarrik mende erdirako helburua, ze hori pasata, urte hori pasata, murrizketek jarraitu berko bailukete eta agian eszenario batzutan IPCCk aurre ikusten du agian eh e, ikusten du e, agian izurketa negatiboak lortzea. Bueno, e, horretan ez gara ez gara sartuko. Baina hori da, gainera hori da, beste mundu mailan planteatzen diren eh e, co isurketak. Kontuan hartu behar dugu, ego euskal herrian, e, izurketak pertsonako e, zenbatuta edo, e, bueno, hemen izurtzen dugula askoz gehiago, gitsi gora bera munduko batez bestekoaren bikoitza. Beraz, hemen egin behar dugun esfortzua askoz handiagoa da. Zenbatekoa, ba, ba 2000 berrogeita margarren urtea, euneko, irogeita bateko, e, murrizketarekin bat egiteko murrizketa, zehobi, zehobi e, izurketen murrizketa egitzen ez lorogeita lau izan behar da, eta e, munduan eguneko eh, laro gaita arekin bat egiteko askoz gehiago izan behar da murrizketa hemen Euskal Herrian. Ba, ia oso eguneko laro gaita Norbaitek esango du hau, bueno, ba, guzti zientzia fikzioa dela eta, bueno, ba, e, kanpokoa baina egia ba, horrek dakar, azteko, bueno, eh, fenomeno honen atzean dagoena da, e, nagusiki erregai fosila konsumitzen ditugula. Beraz, arazo hau konpontzeko egin behar duguna da, Eh, energia fosilaren e, konsumoaren murrizketa oso sakonak e, eh, zeobia, e, zeobi zurketak e, murrizteko. Eta, azken batean, hau onartuta dago, adibidez, e, bueno, ba, Europako batasunaren dokumentu batzutan, onartzen da, e, Europan gailur energetikoa 2006-an utzi genuela. Hau da, 2006-tik aurrera, Europako batasunak onartzen du, ez dugula inoiz, urte horretan konsumitu genuen bezain beste energia. Nagusiki, bueno, ba, e, erregai fosilen konsumoa jaizteko. Hau da, Europako batasunak egiten duen e, aurre ikuspena. Eta antzeko gauzak, e, bueno, CO2 izurketei daukien Europako batasunak onartuta da, bueno, ba, esarrita daukaia helburu bat 2000 eta berrogeita marrerako CO2 izurketak gitxienez euneko laro gehi murrizteko eta agian euneko laro gehi eta amogostera arte eltzeko. Hau da, ja da, e, bueno, ba, ebek planteatu duen helburua. Nik esan nuke helburu hau nahiko epela dala. Ze azken batean, kao, hor, kao, tarte hori euneko laro eta eh, laro gehitik, euneko laro eta arte hori tarte hori oso zabala da, eta kao, gero ja, eh, el, eh, bueno, zehatzak esartzen direnean, Europako batasuna beti geratzen da euneko laro gehirako bidean, bale? E, eh, baina la ere, bueno, bada, e, planteamendu, bueno, ba, azken batean, bueno, hor agertzen denez, e, Europako batasunaren dokumentuetan, termino hori agertzen da, ekonomia karbono gabetzea. Hau da, azken batean egin behar duguna. E, ekonomia karbono gabetu, erregai fosiletatik guztiz hau, e, askatu. E, eta, bueno, hemen daukazu egitsi gora bera, e, bueno, ba, Ego Euskal Herriko administrazioan planteamendua. Hemen planteatzen dana ez da bat ere, karbono gabetzea baizik eta, e, bueno, ba, behin 2008ko krisia, bueno, hemen ikusten duzue, EAEko hornidura primarioa goian eta behar nazarrakoan eta bueno, hemen oso argi ikusten da krisi, 2008ko krisi ekonomikoaren eragina, baina bueno, eh, administrazioen helburua da, krisia behin pasata, bueno, gero eta gehiagoko eh, joera horretara, itzultzea bai Euskadin eta bai, bai Nafarroan. Eta nagusiki erregei fosiletan oinarri duta, bas naturala eta petrolioa bai eh, Euskadin eta bai, bai Nafarroan. Hau da, bueno, ba, administrazioen eh, planteamendua eta oso, bueno, ba, Klima aldaketaren inguruko adibidez, eh, bueno, ba, planteamendua oso ondo bilduta dago testu honetan, hau da, e, Euskadi Energia Estrategia 2020 energia plana, eta bueno, honetan azaltzen da azaltzen dute oso ondo zer pentsatzen duten honen inguruan eta adibidez hemen, bueno, ba, testu honetan hemen eh, goitik esaten dute bueno, ba, 2009, 2000, bueno, bi graduko helburua esarri zutela, baina esaten dute, baina helburu hori betetzea ez da batera irrasa izango, ja, esaten nahi dira hori ezin euskaldala betetzea. bizkatxo bat e, esaten dute, hori, ba, hartu beharko e, berko e, eh, litzateken e, eh, estenatokia, referentzia asko estenatokia gian, iru, iru, iru koma graduko estenatokia izan, izan behar dela, esaten dute eh, geroago eta gero hemen amaieran oso larria da, esaten dute adituek, azken batean, zei graduko atalese maila esarri dute eta muga horretatik aurrera gertatutako aldaketak egiturazkoak eta txerat ezinak izango lirateke. Hau da, eurek esaten dute e, benetako berotze globalaren muga dagola ez gradu bat eta erdian, baizik eta zei gradutan. Hau ez da epel, hau ez da jara epel, hau da, zuzenean da, e, mm, eh, ba, jarrera negazionista bat, hau da, klima aldaketaren larritasuna esestatzea, e, bueno, ez, ez da? E, Zeraitik azaldu erakutsi dizuet testua horrela? Ba, erakutsi dizuet testua horrela, dokumentoren titula ikusteko. Ze da, energia planaren e, euskarazko berzioa, segurazki lehenengo gaztelesko, gaztelerazko testua prestatu zuten, eta gero e, euskaratu zuten, eta horretarako erabili zuten beste dokumentu baten e, eh, txantilloia, eta euskaratzea egin zutenean, ahaztu zuten titularen izena aldatzea eta hor goian irak, eh, irakurtzen da, ezta? Hor ikus ikus irakurrien duzu plan de competitividad empresarial. Vale, bueno, honek detaitxo bat da, baina bueno, argi uzten du azken batean nork idazten duen e, bueno, ba, herri honetako energia planak eta zer, ze, se motivazio eta zer buru daude. Azken batean, hau guztia, plantea dago, bueno, ba, e, oligopolio energetikoa eta enpresa handien e, mesederako, ez da? Beraz, zein da, e, bueno, ba, elburua edo e, administrazioen elburua Euskal Herria, manik, ba, Olako zerbait esango nuke, benetako azpustua da hornidura energetikoa bermatzea, hori esaten dute beti, honi gehitu behar diogu, kao, bermatzea, dirua aldin badaukazu, ze, klaro, e, hornidura energetikoa bermatzea ere bada, adibidez, pobrezia energetikoaren arasoa konpontzea. Eta dibidez, esan behar dugu, une honetan, e, bueno, Eusko Jorralitzak blokea duta daukala e, e, presupuestetan berreun mila euro oso diru baina, gainera blokea duta, bueno, arazo horri aurra egiteko. Vale? Bueno, hori da helburua hornidura energetikoa bermatzea, baina gara, duratu gabe, endergia hori nondik datorren, nola sortzen den, berriztagarria den ala ez, e, eta bar, azken batean, benetako helburua edo benetako planteamendua da erregai fosilak eraldatzen dituzten azpiritura energetiko handiak bultzatzea badirua eta negozioa egiteko. E, bueno, ba, modeloa, modelo energetikoa da, e, baliabide energetikoa, nagusik erregai fosileak, hau gaz naturala eta petrolioa importatzea, hori eraldatzea, minetuetan, findegietan eta bar, eta, bueno, ba, e, derivatu energetikoak saltzea eta bidean, bide horretan, Eh, eraldaketa horretan e, eh, bon, negozio egitea. Horrela ere, bueno, ba, hornidura energetikoa e, da, baina horrek ez dauka e, bueno, ba, ikuspegia da guztiz e, ekonomikoa eta e, negozio egitea. Ez Eta horretan, dabiltza herri honetako ba, administrazioak eta bueno, ba, e, enpresen diek e, aspaldi. Ez adibide batzuk, hemen daukazu adibidez, estatuko gaz naturaleko azpiegitura. Horretan ibili da, e, bueno, ba, Eusko Jaurra ditza eh, ba, berrogei urtez. Honen barruan, eta honetan, ba, denbora asko mandu, ez Hemen adibidez, ba, bueno, daukazue, hemen goian daukazue, Gabiota Plataforma, horrein dela goita marrute, martxan jarri zutena, hemen behan daukazue, Kastor Plataforma, justu horrein txe bueno, horrein dela gitxi, e, bertan bera, geratu dena, hemen barruan dago, ere, ba, Bilboko portua, eta, bueno, ba, eta guetan badakizue, bueno, ba, e, gazbanak eta zarea e, eh, bueno, ba, zabaldu dala Euskal Herrian, eta bueno, azken batean honetan ibili dira, ezta? E, horren barruan ere dago, e, bueno, ba, e, Bilbao, bueno, Bizkaia, Baia Bizkaia Eletuzia eta Baia Bizkaia Gaz, bai? hemen daukazue, bilgazifikazio planta, horrekin batera daude hiru biltegi, justu hirugarrena e, urte e, eh, inauguratu dute, horrekin batera dago hemen eh, ziklo kombinatu bat elektrizitatea sortzeko, ezta? Hau azken batean, ereduan, gaza importatzea, horrekin negozio egitea eta saltzea. Eta, bueno, bidean ere elektrizitatea egiteko erabiltzen da gaza. E, eh, Ego Euskal Herria daude zei ziklo kombinatu, Eta, hala ere esan behar dugu, honetan e, daudela. Ze, adibidez, bueno, ba, e, ziklo kombinatu hauek e, bueno, ba, zeuden, eurek esaten zuten, e, buru askitasun elektrikoa lortzeko, zentzurik ez daukana, zehazkin batean, gaza importatu behar dugulako, baina, kal, kontua da, e, krisi ekonomikoak eragin da, batetik, e, elektrizitokanen eskaera, jaitzi dala nabarmen, beste alde batetik, sorkuntza berriztagarria handitu egin da, eta horrek eragin du ziklo kombinatuak geldirik egotea. Hemen daukazu adibidez 2014ko sorkuntza profila Boroako ziklo kombinatuan eta hemen ikusten da nola, bueno, ba, e, egun askotan, bueno, egun gehienetan egia esan, e, bueno, ziklo kombinatua geldirik egondala, ezta? E, eredu energetiko honen beste zutabe bat da petroliaren e, prozesatzea eta horretan zabalgarbi aipatu e, zabalgarbi ez Petronor aipatu, eh, aipatu behar dugu. E, ai, Petronorren eredua, eredu, bueno, ba, eredu bera da, e, ba, petrolio, petrolio importatzea, gainera, gero eta astunagoak eta gero eta sikinagoak diren, diren petrolioa importatzea, planta horretan, prozesatzea eta derivatu, derivatu likidoak eta beste produktu batzuk saltzea e, eredu gainera gauzak aldatzen ari dira. Bueno, orain esan dudanez, petrolioak, bueno, gaza egin antzeko zerbait gertatzen da, petrolioak gero eta zikinagoak dira, gero eta astunagoak dira, eta horregaitik adibidez referentziarako ba, Petronorrek 2008an, 2008an bezain beste CO2 zurketa e, eh, ba, bota, eh, bota zuen atmosfera, atmosferara, baina kontuan hartuta e, bueno, ba, petrolio ekoizpena nabarmen jaitzi izala. Eguneko hogeita, eguneko hogei baino gitxiago hau da, inguruen impactua gitxi gora bera mantendu eginda baina askoz petrolio gitxiago prozesatu. segaitik, bueno, ba, e, petrolio egitarri eta bat, baiaizten ari dalako. Petronor da, herri honetan, zeo bi gehien isurtzen duen instalazioa, baina hala ere, bueno, hor e, ikusten e, duzuen ez, bi, bi koma iru milioi tona zeo bi hori benetan izugarria da, da bitxi gora bera ego euskal herriko e, izurketa zuzenen amarren bat, baina hala ere, esan behar dugu hori, bueno, Petronor da gitxi gora bera gure, gure tailerrean izkutaduta dagoen elefante handi bat, bai? Izkutaduta dago eta 2,2 milioi horiek dira elefantearen trompa, ze gorputza, egia esan, trompa hori baino askoz handiagoa dala. Datu batzuk emango dizuet. Hemen daukazue, bueno, eh, Euskadiko e, hornidura energetikoaren bilakaera, azkaren amarkadetan, eta bueno, hemen ikusten duzuenez, e, bueno, ba, hornidura energetikoa 2000 eta mairoan 6, 6 milioi tona petrolio baliokide baino pizkatxo bat gehiago izan zen petrolioaren konsumoa, konsumo primarioa, izan zen, e, bueno, ba, e, e, bi milioi baino bat gehiago, vale, hemen daukazue Euskadiko balantza energetiko, eta bueno, hemen datu asko agertzen dira, eta bueno, kontua da, kontua da, kau, Euskadin, Euskadin, hemen ikusten denez, bi milioi tona petrolio konsumitzen dugula, baina e, Petronorrek ekoizten duena askoz gehiago da. Ia sortzi milioi tona. Vale? Egia esan sortzi milioi tona horiek dira e, Euskadiko hornidura primarioa baina askoz gehiago. Hau da, 6 milioi tona inguru. Non dago, non dago aldea? Baldea ba, dago esportazioa. Kontua da, kontua da, e, Petronorretik ateratzen den gehiena kanpora eramaten dutela eh, saltzeko, ez. Eta eh claro, claro. Hemendik ateratzen den, bai, barkatu. Hemendik ateratzen, bueno, Petronorretik ateratzen den petroleo guztia eskematean erreko denez, horrek amaieran zeobi surketak sortuko sortuko ditu eta bueno, referentziarako ba, esan dezagun, ba, petrolio horrek sortzen, sortzen dituen izurketak direla hogeita iru, hogeita iru milioi tona zeo Hau da, ego Euskal Herriko izurketa zuzenak baino gehiago. Beraz, bueno, benetan, petronorren eragina da, e, da izugarria, oso ondia, oso ondia. Hemen badago beste elementu bat, eta ja, bueno, ja eh, bueno, irugarren, e, eh, irugarren e, ideia, ze alternatiba daude e, bueno, transizio energetiko honetan, zer egin behar dugu honi buelta emateko, zer egin behar dugu e, bueno, ba, ekonomiaren karbono gabetzea lortzeko, bueno, argi dago, arazo asko daudela, baina badago bat oso nabarmena eta da garraio ez da? Da garraioa. Hemen daukazue, balentzia energetiko honetan, e, bueno, petrolioaren eh, konsumoa, nagusiki gasolina eta gasolia, ba, petrolioaren derivatuak dirala e, eh, 2 milioi tona urtean, eta horren gehiena konsumitzen dugu garraioan, errepide garraioan gure auto pribatuetan, ez da? Ba, nik kalkulatzen dut gitsi gora bera, e, Euskadin urtean milioi bat tona petrolio konsumitzen dugula eh, gure auto pribatuetan, ezta? Beraz, arazo hori konpondu nahi badugu, horretan zer zer egin behar dugu, bale? Eta, bueno, horretarako, horretarako administrazioek ere badokate euren, e, euren e, errezetak, da? Eta hori dago bat adibidez abiadur handiko trena. Eta, bueno, benetan, bueno, hemen daukazue, eberen zuzendariak 2008an esaten zuena, José Ignacio Ormaetxe, está bueno, ba, zuzenean irakurriko ¿dónde está? Bueno, berak de zuen artículo, bueno, iritzi artikulu hau eh, deian, Eta esaten me preguntaban hace unos meses cuáles eran las inversiones energéticas más necesarias para Euskadi en los próximos años. Mientras citaba en mi respuesta algunos de los proyectos más relevantes en proyecto de construcción, me vino a la cabeza uno que no estaba en nuestros papeles, pero que desde el punto de vista del ahorro energético considero trascendental, la Y vasca. Bueno, da sarrera, baina oso, oso argi garria, ez da? alde batetik, esaten dute HTA funtzezkoa dela Euskadiko energia energi, eh, eh, eh arezo energetikoa gonpontzeko, baina eurek onartzen dute ebe egisa, ebe hau da, ente basko da energia, eh, da, herri honetako plangintza energetikoa egiten duena, da, bueno, laguntzen duena, horri buruz ez daukatela eser eginda. Benetan harri gara, ez da? Eh, bueno, kontua da, eh, une honetan, e, eh, universitateko irakasle talde talde bat, bueno, talde baten barruan gaudela, e, bueno, ba azken batean eh HTaren proiektua astertzen eta honen inguruan e, bueno, ba, e, azterketa bat egiten eta bueno, niri egokitu zait e, bueno, energia balantzearen e, azterketa eta zeobi surtuten balantzea egitea eta bueno, ba, orainik ez daukagu e, emaitza definitiboak, baina gauza batzuk bai argi geratzen ari digala. Ze kontua da, bueno, argi dago, gobernuaren helburua ez dala, HTR-ekin HTR arraso energetikoa konpontzeko eurek onartzen dutela, zei beti ez dugu horren ingurua ez egin. Eta, azken batean, elgurua da, bueno, kapitalismo dean egitea ez delako hau, azken batean, bueno, ba, eh, azpiegitura herraldoi bat egitea, ba, azken batean lagunei dirua emateko hori da, nik e, eh, pensatzen dudana, ze azken batean, e, horren atzean energiarekin lodutako eser ez, ez baitago. E, trampas beteta dago e, planifikazioa eta e, bueno, ba, txostenak eta bar, e, ez naiz oso esakon baina adibidez, ba, e, ikusi dugu planifikazioan, bueno, eurek esaten dute funtzionamendua, funtzionamenduak e, konsumo energetikoa eta CO2 surketak saiesten saiesten dituela, baina kao, euren analizietan ez dute kontuan hartzen eh azpiegituraren eraikuntzan sortutako CO2 surketak eta konsumitutako energia. Kao, sama ingurumen sama horiek azpiegitura jartzen e, jartzen dute e, defiziteko egora batean hasieran, gero eh orekatu berdana. Gu, bueno, e, e, berregin ditugu eh, bueno, etxeteren inguruko kalkuluak eta bueno, ikusi dugu e, eh, Kau, gain handiak diren ez eta bestate batetik HTaren HTerako e, aurre ikusten duten erabilera oso hain murrita izango denez, ez dagola bateria aukerarik ingurumen defizit hori e, azpegituraren bizizikloaren osoan orekatzeko. Bera, zer egin behar da? Zer egin behar da? Bai, orain bitxi falta zait. E, zer egin behar da? Bon, argi dago, egin behar dana, dago lasken batean, errepide garraio. Vale? Eta, bueno, ba, e, administrazioek, e, bueno, ba, ideia batzuk proposatzen dute, adibidez, garraio, errepide garraioaren elektrifikazio. Vale? E, autoak elektrifikatzen baditugu, e, eta gainera, e, bueno, ba, elektrizitate hori jatorri berriztagarriko aldin bada, horrek bide ematen du hainbat energia murrizteko eta e, bueno, ba, erregai fosiletatik askatzeko. Baina, horrek eskatzen du alde batetik e, autoen parkea goitik bera berritzeko, ze kotxe berriak beharko ditugu, eta beste alde batetik, klar, hori, elektrizitate berriztagarri elikatu behar dugu sorkuntzako instalazio asko eta asko nonbait jarri behar dira. Vale, nik uste dut ni planteamendu horrekin nahiko esteptikoa naiz, e, ze, bueno, ba, e, ulertuko duzu bueno, hori ezin bai, ezi, hori ezin da egin e, egun batetik ez da? Nik uste dut beste aukera batzuk bada daudela eta nik hemen proposatuko dizuet bat. Eta da autopribatuaren kolekti eh kolektib eh imaginatu, bueno, zein da egoera une honetan? Une honetan garraio gehiena erabiltzen dugu kotxea erabiltzen dugu e, oso le, bueno, ba, luzera e, motzeko e, ibilerak egiteko eta gainera normalean gehienetan kotxea utzik dago persona batekin, bi personaekin, orduan bueno, ba, aukera bat izan daiteke adibidez, imagina ezazu, mar urtean auto pribatuen okupazio tasa iru, iruko izten dugula. Gitxe gora bera, okupazio tasa e, gaur egunda euneko gehieta mar, imagina iruko izten dugula. Ba, horrela, lortuko genuke gitxi gora bera energia energia konsuma eta isurketak eren batera jaistea. Horrek, bueno, dauka potentzial izugarri bat. Gainera kontuan hartu, prozesu horrek ez duela eskatzen astegitura berririk. Ze ez dugu hterik e, eh, olako aldaketa lortzeko. Seguru eski aldaketa hori saia izango da eta bueno, fiskanaka eh, jarri Jarriberko genuke martxan, Baina, beste alde batetik, esar, e, esartzea progresiboa izan daiteke, adibidez, planteatu aldugu, bueno, ba, azteko, ez irukoizte, e, okupazio eta zaren e, baizik eta hasi aldugu adibidez, e, bueno, niurriak hartzen e, er, e, errepide handietan, autopistetan, e, errepide handietan, gero hirietan, eta bar, ez bueno, badago, badaude moduak, ba, pizkanaka e, kolektibizazio hori martxan jartzeko. Nire kalkuloren arabera, behin hori martxan jarri denez, potentzial handia dago energia aurrezteko. Hama bostu urtez, urte bakoitzean aurreztu aldugu, bagizi gora bera, milioi tona erdi petrolio. Hori, benetan, e, bueno, nik uste dut izugarria da? Ala ere badaude arrazoak. Ze arrazo daude, bueno, lehenengo eta behin autoen kolektibizazioak eskatzen du, bueno, jabetza pribatuaren birplantamendu bat eh, azken batean, egiten, eh, bueno, ba, kolektibizazio hitza, hitz hori aipatzen ari gara, baina azken batean, bueno, hori da kontua, ez Hori da kontua. Eta gero, bueno, norbaitek, ba, nire lankide batek esaten du, kao, eh, honen eh, kontra taksilariak agertuko, bueno, kontra eh, agertuko dirala. Eta, bueno, nik uste dut, taksilariak Segurezki bai, baina nagusiki Petronor eta beste, beste asko ere, ze azken batean aurrezten den energia eta dirua, dirua da beste batek irabazten ez duena, kasuanetan Petronorrek, autogintzak eta argi dago Petronor eta bueno, ba, oligopolio energetiko eta bar, eta banku handiek honen kontra agertuko dirala. Eh hala ere, eh bueno, dirua eta energia erresten badugu, horrek askatzen du fluxu monetoria handi bat beste gauza batzuetarako erabiltzeko. Zerbitzu publikoetan, hizkuntzetan eta horretan funtsezkoa da azken batean gizarte ereduari buruz hitz egitea eta e, horren inguruko eh, ba, e, irizpide zehatzak edukitzea. Ze azken batean, eta honekin bugatu nahi dut, eh bueno, aurkezpena, nik uste dut, Eh, ba, hor esaten denez, klima aldaketari aurre egiteak aberastasunaren manaketan esku eskua sartzea eskatzen du, ezta? Azken batean hemen eh, bueno, ba, eh, aurrean daukaguna da hori, ba, ezta? Eh, gizarte eredua eta eh, borroka horretan kontuan hartzea, ze eh, bueno, ba, hori, oligopolio energetikoa eta eh, eh Petronor eta antzekoak aurrean izango dugu eta honekin bukatzen dut. Oso, no?